Sluton kai bon venon. Um hiero uh mi kai Stephanie um spectis palaton um uh, tio uh afero uh placis al ni um tamen uh revidi uh, eh, miaen gepatroin uh, pli um, al mi ol la baleto um, ni facte um, eh, revenis um, hemen uh, cella tria horo matene uh, do mi iomete um, estas latsa uh, hodiau. Um, kiom tio ci filmeto videblas, uh, estos Zamenhofa tago. Uh, do, felicion Zamenhofan tagon. Uh, Zamenhof tago uh, temas pri la nascich de Zamenhof. Uh, Zamenhof nascigis pli um, ol antau uh, cent quindec Um, li creis uh, Esperanton, um mi credes che li uh, mortis dum uh, mil naucent sed lia um lingvo ja um plu vivas uh. tio estas uh, mirinda afero pri Esperanto. Um ja estas uh, plurai uh, multai um uh plan lingvoi sed uh, Esperanto uh vivas post la morto uh, uh, de sia uh, creinto. Hmm. Tio estas cio por hodia. Gis morgau!